የምንኖርባት ሀገር ስሟ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ። እርግጠኛ ነሽ? እሺ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? አላኮ አብይ። ሞክሪ። ማን ማን? አብይ። ጎበዝ ጎበዝ። እሺ፣ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ማን ነች? አላኮ። ሞክሪ ሞክሪ ሞክሪ። እሺ ነይ እሺ የ የኮሮና መድኃኒት ምንድን ነው? መድኃኒት የኮሮና መድኃኒት ምንድን ነው? አላውቀውም። እንዴ ሁሉንም አላውቀውም ነው እንዴ? ሞክሪ። አላውቀውም። እሺ ኮሮና እንዳይዝሽ ምንድን ነው የምታደርጊው አንቺ? እጄን በሳሙና ለመጣት ትታጠቢያለሽ? አዎ። እሺ ኮሮና ከየት ኮሮና ከየት ነው የመጣው? ከቻይና። እርግጠኛ ነሽ? ቻይና የት ነው የምትገኘው? እሳ ሩቅ ቦታ ሩቅ ቦታ የት ነው ሩቅ ቦታ? እሳ ማቶ። እሺ አይን የት አለ? አይን የቱ ጋር ነው ያለው? እሺ አፍንጫሽ፣ ጥርስሽ፣ ጆሮሽ። እሺ አሁን ተረትና ምሳሌ ጠይቅሻለሁ። ከኔ እኔ ካልኩ በኋላ ትያለሽ። እሺ በበግ ቤት በግ ገባ። በበግ ቤት በበግ ባ በበግ ቤት በግ ገባ። በበግ ቤት በበግስ በገባ አልችለውም። እሱ አልሽ እኮ በይ በበቢክ በካ። እሺ ቴሌኮሙኒኬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን። እሺ የቆጡን ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች። የብብቷ ብላ ብልቷን ጣለች። እሺ የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ የቶሎ ቶሎ ቤት የሰንባብ ቶሎ ቤት። እሺ ራሴን በላሴ ራሴን በራሴ አፌን በመላሴ አፌን በምላሴ ካላቆለጳጰስኩት ካላለበካላስቱስ ካላበላላስቱስ ማን ያቆለጳጵስልኛል? ማን ያቆለበልስልኛል? ማን ያቆለበልስልኛል?